бірінші бір екі міне қадірменді қонақтар жаңағы бүгінгі тойға түсіп жатқан демеушілік жасап жатқан азаматтарды қайталап өтейік тойда қайтсын деген жақсы ниетпенен айтулы ақбегі жандарқұл ақсақалдан отыз мың теңге міне белгілі кәсіпкер Нар Мұрзадан 20 мүн кенге, Атақты Жасса Палуынан 100 мүн кенге, Той Башшы Жақпағамыздан 100 мүн кенге. Және осында Бекзатып Ыбырай ағамыздан 10 мүн кенге түсіндетті. Асан Үсен Аманжоу Мұрзаның адымен Нұрышман Павла бийлі аттың есімі көкжал